W, W, X, X, Y, Y e Z. E Z. Você pode ir sozinha? Eu vou tentar. Vamos tentar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z. Oh, que bom. Perfeito. Obrigada. E agora você pode soletrar seu nome? Eu posso. Qual é seu nome? O meu nome é Fabi. Vamos lá, Fabi. Soletra. É F A B I E. Pode soletrar meu nome, Jean? Jean. Jean. J E A N. O nome, o papai, que é papai em francês, você pode soltar? Papá. Papá. A, P, A, P, A. Bravo, mademoiselle é papá. É papá.